simu yake nikampa kaeka line zake, lakini kuna picha yangu nimeisave wallpaper pale. Mm. yani kwamba screen saver ni ikiwa ijaingia lock picha yangu ipo na ikiingia lock vile vile picha yangu ipo. Mm. Na kwenye gallery la photo picha zangu zipo nyingi sana ambazo nimepiga na ni nzuri. Mm. Alipochukua simu yake ule usiku nikaa naye kukakucha asubuhi, mimi nikaenda kazini. Mm. Yeye kabaki nyumbani. Mimi nakuja kukutana naye usiku naishika simu yake, picha zangu ametoa kwenye display pale hazipo. mm. Mm. Nilipochukua ile simu naona kuna picha kuna display zipo. Ndio nikaingia kwenye gala la foto. Kuingia kwenye gala la foto, picha zimefutwa zote. Kuna jamaa amekaa kwenye kibanda cha msonge. Yule jamaa alikuwa amevaa nguo ya jeshi, yani combat. Sasa nilipomuona mazingira yale, mimi mwenyewe mwili wangu uli vibration, sio kwamba uli vibration nilimuogopa, hapana. Mwili wangu uli vibration kwamba huyu jamaa hapa anataka nini? na ikiwa ile nyumba ina wanawake wawili tu, yani yule mwanamke anaishi naye mimi na dada yake mm. Mimi ikabidi sasa nikae karibu na yule mwanajeshi kwamba nisubiri hadi mhitima ya jamaa ya mwisho kwamba anasubiria nini hapa. Sikumsalimia, sikumsemesha chochote, nilifika nilinyamaza kimya, nikawa nakunywa zangu maziwa, nimevimba yani tayari na hasira. Mm. Kweli bwana, nimesubiri dakika kama tano, namuona mwanamke anatoka ndani. Mwanamke katika kutoka ndani alivyoniona mimi fasta akainamia chini akawa anajikuna mguu. Ni mara kumi tuvunjike wote, watu watukute wote asubuhi, au kama tunakufa tufe wote, limradi asitoke mtu kwenye ajali nitakayoisababisha, kama sio mimi basi wao. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa. Karibu katika exclusive interview, na mgeni tulio naye siku ya leo ni moja kati ya mtu ambaye amepitia mkasa mkubwa sana kwenye maisha yake. Amewahi kupigwa risasi. Ilikuwaje akapona? Nini ilikuwa sababu, na kwa nini leo hii anazungumza? Aliyoyapitia ni mengi, Kabla ya kusikia kutoka kwake, ni kukumbushe kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza, bofya subscribe kisha alama ya kengele, tuwe familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shaya, habari kaka? Salama kabisa, kwema. Kwema kabisa, karibu katika studio zetu. Asante sana. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Benjamin Alois Shinda. Benjamin Alois. Kwa anayekutazama tuweze kumfahamu Benjamin kuanzia anakuwa mpaka alipofikia hatua ya kupigwa risasi, na ilikuwa ni nini sababu, nini kilifuata baada ya pale? Okay, mimi nimezaliwa mwaka 1996 mm. tarehe 18 mm. mwezi wa tatu mm. nilizaliwa Morogoro Tuliani. Ndio. Katika maisha yangu ya makuzi Nilisoma chekechea nikaja nikaanza la kwanza mpaka la saba mm. nikaanza form 1 nikaja nikakomea form 3 mm. kutokana na kujichanganya na makundi ya tofauti tofauti mm. baada ya kuhama mazingira ya kota tukaja Uswahilini kota. kota tulikuwa tunakaa kota Eni. Yaani kota za Mtibwa za kionyesha sukari mm. ya tulivyohama kule tulivyokuja Uswahilini kwenye changone movement kubwa mimi nikajichanganya na vijana wa tofauti tofauti wakaikonvaisi akili yangu ikapoteza masuala ya shule, ndio nikaanza kufanya shughuli za mtaani za kujiajiri mm. Nilipotoka pale shuleni niliingia kwenye ufundi wa pikipiki mm. Nilifanya kazi ya ufundi wa pikipiki, bado nikaona una hela ndogo. Mjomba wangu akanichukua kwenye shughuli za matrekta mm. Nikajifunza matrekta, nikakomaa, nikafuzu, nikawa naweza kufanya kila kitu kwenye trekta, kulima, ni shughuli yote ya trekta mimi naimudu mm. Nikatoka hapo nikaja Dar es Salaam Mbagala Nikaingia kwenye kiwanda cha ukoboaji mahindi na kusaga, yani sembe mm. kinaitwa Ugali Super Sembe mm. nikakitumikia pale kwenye ile kiwanda. Kuna jamaa alikuja kufanya field katika hicho kiwanda nilichokuwa nafanya kazi mimi mm. katika kufanya field pale akanitamani mimi ufanyaji wangu wa kazi kwamba niende Kibaa, babake kafungua kiwanda ila operator hawana Mm. Kwa hiyo walivyoniconvince mimi nikaenda kule. Mm. Nilipofika kule ilikuwa ni jioni. Hatukuweza kufika kwenye kiwanda, tukaenda moja kwa moja kwenye chumba chake alikokuwa nakaa. Mm. E, baada ya kufika pale kwenye chumba chake tukaanza kupiga stori mazingira ya kiwandani pale kiwandani kwao. Mm. Akaanza kuniambia kwamba katika kiwanda chao waga wanakoboa lori moja kwa mwezi, yani lori la tani 30 wanalikoboa kwa muda wa mwezi mmoja na ikiwa nilikotoka mimi tunakoboa roli moja kwa masaa ishirini na nne tunakoboa roli moja watu wanne mm. kwao mimi nikamwambia bwana hii shughuli mi naiweza vizuri na nitafanya kazi vizuri mungu akasaidia kwa kucha asubuhi tukafika kwenye kiwanda chao nikasimama nafasi yangu ya uopaleta kwenye kinu cha kukoboa na mashine yao ilikuwa ya kigeni tofauti na niliyoizoea mimi mm. kwa mbea najua mashine mm. mashine ile ya mbagala ilikuwa ni mashine ya sido mm. yani kuna kinu cha kusaga kinajitegemea mm. kuna kinu cha kukoboa kinajitegemea na kuna mashine ya kuchekecha mm. mashine ile ya kusaga ilikuwa ina mota power hamsini hai maana nikizungumza hivyo ni masuala ya ya, u, ya, kiufundi. ya kiufundi zaidi kwa mtu ambaye anaelewa anakuwa anatambua. Mm. Nikizungumza tu mota ya uzipawa hamsini hai, manake anafahamu spidi yake ya utembeaji. mm. Mm. Na katika kinu cha kukoboa ilikuwa ni vile vile na mota kubwa nayo ile ya spidi kubwa. Mm. Kwa ufanyaji wetu wa kazi pale ulikuwa ni mkubwa kiasi kwamba lori lile semi trailer lile kubwa lile linalokuja na mahindi gunia mia tatu za kilo mia mia au inabebaga gunia mia tatu ishirini kama gunia zinakuwa kilo themanini unajua mm. Eh, lile sisi tulikuwa tunakoboa kwa masaa ishirini na nne yaani tukiingia kazini asubuhi hadi kesho asubuhi tumemaliza mm. na tukimaliza operator tani moja nalipwa shilingi elfu tatu mm. mpiga kidebe tani moja nalipwa shilingi elfu tatu mchekechaji tani moja analipwa shilingi elfu mbili na mia tano mm. mtoa pumba analipwa tani shilingi elfu moja na mia tano kwa hiyo pesa ukijumlisha inakuwa shilingi elfu kumi na mia tano mm. chanelewa ile kazi nilikuwa ya nguvu sana najua ya, nikisema ya nguvu nadhani unaelewa ni ya nguvu sana Mm. Yaani kiasi kwamba ukishatoka pale mm. uwezo wa kufanya shughuli nyingine aina yoyote kutokana mm. na eh, mwili unachoka sana. Mm. Kwa hiyo jamaa alipokuja kufanya field katika mashine yetu alivyokuwa ananipanipa maneno kwamba baba yake kafungua mashine kule upaleta ana kwa binafsi yangu mimi sasa mm. nikaona nafasi hii ni bora niitumie kwa sababu hapa kazi ni ngumu sana kwamba kule nikienda, kwa sababu hapa katika mashine yangu mimi sio operator mm. nacheza kwenye hizi kazi za kawaida, hizi kazi ngumu, sababu mm. operator hana kazi ngumu, ila nacheza kwenye hizi kazi ngumu. Nikienda kule nikiwa operator kidogo kwangu itakuwa afadhali, sitateseka mm. alafu kule wakeshi kule ni saa moja mpaka saa kumi na moja jioni unatoka kazini. Kwa walivyo ni convince kwa yale maneno, mimi ikabidi niingie mm unapanda chini yeah, eh, wafanyakazi wa kawaida unaenda kwa upande yeah, eh, kwa hiyo ilikuwa siku ya Jumapili ndo nikaondoka rasmi Mbagala. Sio nilibeba nguo mm. nilienda kwanza kama kukiona kiwanda mm. ilikuwa ni jioni, sikuweza kufika kiwandani. Nikafikia kwa jamaa nikapumzika, tukapiga sana stori usiku mm. za kuhusiana na mashine yao, na jamaa aliniambia mengi sana mm. Kulivyokucha asubuhi, tukaingia katika mashine yao pale, Akanikabidhi upande wa kukoboa, akaniambia bwana, angalia mashine yenyewe ndio hiyo. Ile mashine ilikuwa ni kubwa ya Kichina, ina mota kumi na sita. Yaani nikizungumza mota kumi na sita, ukiwa unaiwasha unaanza kuwasha sehemu moja baada ya nyingine, kisha ndio ianze kulishwa mahindi. Sasa ile mashine nilikuwa sijawahi kuitumia binafsi, siwezi kuongopa. Mm. Na nilikuwa nashindwa kumwambia kwamba hii sijawahi kuitumia. Mm. Alivyonielekeza jinsi ya kuwasha na kweli kawasha ile mashine ikaanza kufanya kazi mchekechaji akaanza kulisha mahindi yachekechwe. Mm. Mimi nipo kwenye mashine ya kukoboa. Hmm. Umeona? Mm. Nilipokuwa kwenye mashine ya kukoboa na ile ya kwangu vina utofauti kidogo, lakini kuna baadhi ya vitu vinaingiliana hmm. hususan mm. kwenye nanga za kusafishia mahindi mm. pale walikuwa wameweka nanga nyingi, inazuia mahindi kwa yanaenda slow sana mm. yani mashine inazungusha vizuri, ila kwenye kutoka inatoka kidogo sana, ndio maana inachelewa kumaliza mzigo. Mm. Kwa hmm. mimi nilichokifanya nika adjust tu zile nanga nikapunguza nika kibana na kisu kidogo mm. E, kwa ikawa mashine inatembea. Ile siku niliyofika siwezi kuongopa, nilikoboa tani tano ikiwa ile mashine wao walikuwa wanakoboa tani moja tani moja na nusu kwa siku mm. mimi nilikoboa tani tano na hadi nafika mashineni pale nilikutana na wafanyakazi wenzangu wa kawaida na muhasibu ndo mtu wa juu ambaye nilimkuta pale. Bosi nilikuwa sikumuona kabisa mm. E, ilipofika saa tisa Bosi akaja na gari yake. Alipokuja hakuongea na mimi kwa muda ule. Mm. Alifika tu akauliza kwamba huyu ndo mkemia mwenyewe, akajibiwa ndio. Mm. Akajibiwa na yule jamaa ambaye alikuja kufanya field kule akamjibu ndio. Bosi akapitiliza kaenda ofisini kwake moja kwa moja. Mm. Alikaa kule kule mpaka mimi nimemaliza kukoboa. Akamtuma mwasibu kwamba mimi niende peke yangu bila yule jamaa. Mm. E, nikaongee naye. Mimi nikafika sababu nilikuwa sija sijawahi kukaa naye yule mzee. Mm. Nikafika nikakaa naye tukaongea. Katika kuongea akaniambia, "Mimi natamani sana ufanye kazi hapa." Ile satirizo namuhofia bosi wako wa kule Mbagala kwa sababu yule na mimi tuna urafiki yani. Mm. Kwa maana yake akiona mimi nimemchukua mfanyakazi wake atahisi kama mimi nimefanya kitu cha tofauti. Mm. Sasa kwa mimi kwa pale nilivyopaona nikaona hapa kidogo at least kwangu mimi ainiumizi kwenye kazi yani sichoki. Mm. Mimi kabidi sanitumie kama kumbembeleza mzee swala la kule, mimi mwenyewe nitajua jinsi gani ya kulisolve mm. kwa sababu hizi kazi tu mm. sina uwezo wa kuacha tu kutafuta sehemu nyingine. Kwa hiyo sijali juu ya hilo. Sawa sawa, mimi nikateremka juu gorofani kwenye ofisi yake, nikashuka mpaka chini kwenye mazingira ya mashine. Sasa najiandaa nikaoge, nivae nguo zangu zile ambazo sio za kazi, yani nizivue nguo za kazi mm. Ila sasa kabla ya kufanya vitu vile ni kwenda kuoga, nikamwagiza yule jamaa ambaye alinifuata kule kwamba nenda kwa mzee kanichukulie mimi hela ya kula kwa sababu sina hela. Mm. Kwa sababu mimi nimeamini nimefanya kazi mm. kwamba mzee akiambiwa kwamba mimi nahitaji hela ya kula atatoa. Mm. Jamaa kumbe anamuogopa bosi, anamuogopa sana alafu sio baba yake. Mm. Yaani aliniongopea tu mimi. Jamaa nilimpa maagizo yale hakwenda kwa bosi. Mimi nikaenda kuoga, narudi na mzee kaja kapanda gari yake kaondoka. Mm. Yeye kawasha pikipiki jamaa, tukawa tunaondoka sasa, tunaenda kwenye chumba chake. Kufika kwenye chumba chake tukatulia tulia, imefika saa mbili usiku tukaenda sehemu ambako anakulaga yeye. Mm. Mimi nikiwa na imani kwamba kapewa hela. Mm. Tumefika pale akaniachia pikipiki yake ananiambia nisubiri barabarani. Akasunguka nyuma akaenda kala akarudi kwangu. Tukatulia pale. Tumetulia kama nusu saa pale pale tu barabarani. Mm. Tukatoka tukaenda kwa rafiki yake anatengeneza masofa. Mm. Mimi sikumwambia kwamba njaa inaniuma ila nikawa na imani kwamba huyu ni mtu mzima najua kabisa mimi sina hela. Alafu yeye kaona kwenye kazi, kaona tumekuja hivi natakiwa mimi nile. Ila sikumwambia swala la njaa. Mm. Mimi nikawa nimevumilia imefika hadi saa tatu tuko kwa jamaa wake wa masofa. Napiga tu story saa tatu, saa nne akaniambia tuanze tu tukalale. Mimi nikamwambia fresh twende tukaenda kulala. Anafahamu mimi sijakula toka nilipokula mchana na nimefanya kazi, kazi ile ni ngumu ya kiasi chake. Tukaenda tukapumzika, kukakucha asubuhi. Tukaondoka tukafika kazini. Mimi nikawasha mashine kama kawaida, nikaanza kufanya kazi tena. Nimefanya kazi, nimefanya kazi, nimefanya kazi, yule bosi kaja. Mm. Bosi kuja. Kumbe yeye mwenzangu alipewa hela ya matumizi yake yani, alipewa hela ya matumizi yake. Kwa kumwambia mzee kuhusu mimi akawa anaogopa, alipewa hela ya matumizi yake na katika ile matumizi yake aliona akitumia na mimi itaisha. Umeona? Mm. Umeona? Kwa ikabidi atumie yeye mwenyewe. Ilifika mchana kwenye mishale ya saa tisa, yule mzee akaja. Yule mzee kuja, mimi ikabidi nizime mashine, nikamfuata. Nikamwambia mzee, mimi jana nimelala na njaa, sina hata mia na nimelala kwa tabu na hadi sasa hivi sijakula, nateseka. Akaniambia au usiwashe mashine, ngoja chakula kije. Akampigia simu bodaboda kule, akaniletea chakula Nikala, nikanywa na maji, akanipa na elfu hamsini, akaniambia hii yakula leo, kesho tena nitakupa nyingine. Mm. Nikamwambia sawa. Nilipotoka pale nikaenda nikawasha mashine nikaendeleza hadi saa kumi na mbili jioni. Nikawa tayari mzigo nimeshaupiga nusu, bado nusu. Tukaenda tukaoga, kavaa nguo zangu za, za nyumbani tukaondoka na jamaa wangu. Sasa jamaa wangu yeye naye akawa kamaliza. Umeona? Mm. Tumefika kwake tumepiga piga story saa mbili usiku tukaenda barabarani, nikiwa mimi nakumbuka kitu ambacho alinifanyia jana kwamba nimekaa na njaa afu nimefanya kazi kweli, ikiwa yeye sio mfanyaji kazi, yani ni mtu wa kuangalia tu. Mm. E, tukafika sehemu ya kula, mimi nikafika nikaenda nikakaa, mimi nikaagizia wali. Nimeshapewa elfu hamsini na nimepewa elfu hamsini yeye anaona. Hmm. mimi Mm. nikaagizia wali na mimi nikala huko ananiona na mimi nimekula nimemaliza nikanunua na maji. Nikanywa na maji, tukaenda kwa jamaa kama masofa kupiga story mpaka saa tatu. Mm. Tukatoka pale tukaenda kulala. Mm. Yaani usiku yeye hakuwa na, na mvumilivu. Mimi nilivumilia sikuongea wala sikumwambia chochote. Ila yeye usiku alikuwa ananungunika. Ah, sijakula. Da, sijakula. Eh, mimi nikajua tu kabisa huyu ana njaa ila ngoja tu naye ajifunze kwamba haya ni maisha. Eh, kukakucha asubuhi shughuli zikaendelea. Nikafanya kazi siku nne zimekamilika. Yule mzee sasa ndo akakaa na mimi chini, akaniambia nataka nikulipe kwa mwezi. Mm. Akaniambia wewe hapo kazini kwako ulikotoka ulikuwa unapewa bei gani? Mm. Nikamwambia kazini kwangu mimi ilikuwa nalipwa kwa siku unapomaliza mzigo. Umeona? Akaniambia sasa kama ulikuwa unalipwa kwa siku ulikuwa unalipwa shilingi ngapi? Mm. Nikamwambia mimi yani sisi kazi zetu tunafanya katika mzunguko. Leo utapiga kidebe, kesho utachekecha, kesho kutwa utatoa pumba, Mm. Lakini katika mgao ukipita tukikoboa lori la tani 30, mm. mimi napata shilingi elfu Mm. Hapo nikipata 75 nimechekecha. Nikipiga kidebe napata elfu kama opaleta. Mm. Ndio natoka nayo hiyo. Kwa siku kwa masaa 24. Mm. Manake katika mwezi mimi naingia siku 15 kazini. Yeah, siku 15 nyingine siku 15 free, 15 nimeingia kazini. Mm. Akasema kwa hiyo pesa mimi sitaweza kukulipa. Mimi kisema nataka nilipe kwa mwezi. Mm. Kwa hiyo mshahara tulioanzia mimi na yeye yule mzee kwa mara ya kwanza tulianzia laki tatu kwamba akaniambia nitakuwa nakulipa laki tatu mm. na matumizi madogo madogo, ukiona shida unamwona mwasibu isivuke isivuke elfu hamsini. Ukimwona mwasibu ataku chini ya elfu hamsini atakupa kwa na shida mm. au utakatwa Ile ikivuka elfu hamsini utaandikiwa deni katika mshahara wako. Sawa, akani, akanipa sasa akanipa na mikakati ya kazi. Akaniambia nikikoboa katika mwezi nikikoboa nikifanikiwa kukoboa roli mbili. Mm. Akaniambia tutakaa chini tuongee mshahara upande. Nikamwambia sawa. Sasa alivyoniambia yale maneno na pawa yangu mia kazi naijua, mm. ikabidi sasa mimi nianze kuvimba kwenye kazi. Mungu akasaidia katika mwezi wa kwanza nakumbuka nilikoboa gari tatu. Mm. Roli tatu nilikoboa, yani mpaka wafanyakazi wenzangu wakawa wananichukia. Mimi nilikuwa nikisema nifanye kazi kama nilivyokuwa nafanya kule. Mm. Pale amna ambaye alikuwa na mudu, yani mtu wa kusaga Manake hataweza kumaliza mzigo. Mm. Kuna wamama kazi yao ni kupeta yale mahindi ili yasiende na uchafu kwenye kusagwa. Mm. yani unga utoke mweupe. Mm. Wale nao wanawajazia mzigo mkubwa sana kiasi kwamba wanaupepeta wana siku hizi. Mm. Wanaupepeta siku mbili. Mm. Umeona? Ule mzigo unaopepeta siku mbili. Sasa mimi nikawa najaribu kucheza nao. Yaani ninavyokuwa napeta najaribu kucheza nao, ninavyokuwa nakoboa najaribu kucheza nao kwamba najaza mzigo ukiwa mkubwa sana naweza nikazima mashine hata saa tisa mm. kwamba siwezi kuendelea na kazi, sababu nikisema niendelee wanaweza kukoboa siku tatu, afu mimi nitakuwa tumekaa tu tufanye kazi. Kwa chuki ndo zilianza pale, kwa kwanza kunichukia, lakini chuki za wao bosi ndo akawa anazidi kunipenda kwa maana yake gari nikawa namaliza mapema. Nakumbuka ni mara ya kwanza nikawa nimekoboa lodi tatu. Kukoboa lodi tatu, mwezi umefika, bosi akaja kaniita juu Akaniambia umefanya vizuri, nataka tuongee sasa, mimi nikuongeze shilingi ngapi? Mm. Mimi nikamwambia mzee, mara kwanza nimeanza ulikuwa unanilipa laki tatu, mimi nataka unilipe laki nne na na elfu sitini. Akaniambia sawa. Amekubali haraka haraka, maanake kwamba hata ningesema laki sita alikuwa anakubali. Ile nilipomtajia tu pale alikubali haraka haraka, sawa, niko tayari kukulipa hiyo pesa. Mm. Akamuita mwasibu akamwambia kuanzia kuanzia mwezi unavyoanza huo atakuwa analipwa laki nne na sitini. Maanake katika kile kiwanda wafanyakazi wote wa mle ndani mimi ndo nilikuwa napokea mshahara ambao ni mwazidi wote, ila kwa mwasibu mm. sijajua alikuwa anapokeaga shilingi ngapi mwasibu, ni yeye mwenyewe ajaye kuongea mm. ila wote waliobaki yani wote waliobakia wameishia laki mbili mm. kushuka mm. sawa sawa, tukawa tunaendelea kufanya kazi mm. tumefanya kazi mzee, ikabidi nimwambie bwana mzee, mimi siwezi kukaa na huyu jamaa kwa sababu mimi ni mtu mzima na vipengele vangu mimi na kuvifanya. Sasa siwezi kuvifanya nikiwa nakaa naye chumba kimoja. Mzee akanipa hela. Kunipa hela kaniambia tafuta chumba. Unaona vitu vya ndani vya kuweza wewe kukuscore yani ukascore mwezi mmoja hadi kupata mshahara wako. Nikatafuta chumba, nikalipia miezi sita. Sasa hapo nilikwenda kupanga chumba. Nimeenda nimepanga chumba, ile nyumba ilikuwa na mabinti wawili. Wako yani wapo kifamilia. Japokuwa kuna wapangaji lakini familia nayo iko hapo hapo. Mm. Mimi Mm. nikafika nikalipa pale miezi sita nikanunua godoro. Si unajua ukiwa umefika sehemu ugenini kwamba huwezi kutaka kununua kila kitu, amna una unaanza mdogo mdogo. Nikanunua tu godoro, mtungi wa gesi, sufuria za kupika nini, jiko la mkaa, yani vitu vitu vidogo vidogo. Nikawa nimeene nimeenea. Nikaskoo mwezi mmoja kupata mshahara. Sasa nilipopata mshahara ndo nikaanza kujipangilia mimi mwenyewe nikawa napanga vitu vangu. Jamaa wangu anaitwa Martini akawa ananiconvince ananiambia kwamba ukiishi na yule mwanamke katika ile nyumba kidogo unaweza ukawa unapata kamteremko fulani kwenye masuala ya kodi kwa sababu yule anapendwa sana na mama yake. Aliponiambia ile kauli na kutokana na yule ni rafiki yangu sana japokuwa akanizidi umri nikali appreciate moja kwa moja kwamba kweli ngoja nifanye hichi kitu. Mimi kweli siku ile ilikuwa mishale ya saa tatu usiku Nikamuita yule binti, nikakaa naye pembeni, nikazungumza naye vizuri kiutu uzima na akanielewa vizuri. Mm. Kunielewa ndo nikaanza naye mahusiano rasmi. Katika kuanza naye mahusiano yule binti kawa pale kwao nilikuwa nalala naye, lakini katika walaji wa mimi na yeye, mimi nikitoka kazini saa kumi na mbili jioni ananiekea maji, naenda kuoga, nabadilisha nguo, naenda kufanya vipengele vangu huko, nikirudi anakuja kwangu mimi saa tano usiku wakati kwao waishalala kabisa, maana ana chumba chake yeye cha nje peke yake. Hmm. Anakuja kwangu mimi saa tano usiku, anatoka saa kumi na moja. Hakuna naye. Hakuna mtu anayefahamu. Hmm. Ile issue ilienda ilienda ilienda ilienda sasa sababu pale nilikuwa nimepanga miezi sita ndio kwanza na mwezi wa kwanza. Ilipofika miezi miwili na kama wiki mbili tayari mimi nikawa nimeshazoea mazingira ya pale. Hmm. Kuwa nimezoea manake sankani kipata mshahara vitu vidogo vidogo mimi na clear. Mm. Umeona yeye namgea kidogo hela nini nini. Sasa kuna siku nimekaa na yule mwanamke ndani akaniuliza hivi. Hivi kazini kwako unalipwa shilingi ngapi kwa mwezi? Mm. Mimi nilishindwa kumwambia ukweli kwa sababu najua wanawake ukishamwambia ukweli shida zake ndo zinazidi. Mimi nikamwambia bwana kwa mwezi mimi nalipwa laki na nusu. Mm. Kwa hiyo inapofika mwisho wa mwezi yeye nampa elfu hamsini. Bwana hii elfu hamsini ya matumizi yako binafsi. Mm elfu hamsini nyingine kwa ajili ya vitu vidogo vidogo nyumbani mm. hii elfu hamsini iliyobaki kwa ajili ya matumizi yangu mimi sawa sawa, tukawa tunaishi vile, ila swala la unga mimi nanunua, nachukua kazini, nampa, napeleka yeye kwao, sukari, mafuta, vitu vidogo vidogo, mchele, sijui nini, nikawa mimi nazingatia Umeona? Mm. Kwa hiyo nikawa nikinunua nampa yeye, anapeleka kwao mama yake, anajua vinatoka wapi. Mm. Eh, kwa hata kwenye swala la kula kikaa kinapikwa chakula cha public na mimi najumlishiwa, mwanae anakichukua ananikuja ananiwekea chumbani, mimi naenda naoga, narudi nakuja nakula. Mama yake anamuona kabisa, anaingia chumbani kwangu, anaweka chakula, anatoka, anafunga sehemu ninakuwekaga funguo. Binti anapafahamu yule, ananiwekea funguo pale, anatoka, anafanya mambo yake fanya mambo yake. Muda ukifika, anakuja chumbani, tunalala. Asubuhi saa kumi kama kawaida anatoka. Babake alichelewa kulifahamu hilo swala ila mamake alianza kulifahamu mapema. Mm. Na akawa tunaenda sawa. Sababu mimi nilikuwa sina mkono mfupi, nilikuwa mwepesi sana wa kutoa. yani matatizo madogo madogo huwa nazingatia mapema. Mm. tulishi tulishi baadaye mimi baada ya kuwa kidogo nimejiwekea balance za kutosha. Nakumbuka nilinunua simu ya iPhone, iPhone 5S. Baada ya kununua ile simu, yeye yule mwanamke alikuwa na Tecno. Mm. Ilifika tarehe 22 ilikuwa ifika tarehe ishirini na mbili ilikuwa ni mishale saa tatu usiku mm. na muona yule mwanamke ana Samsung, sikumbuki ilikuwa toleo gani, lakini ni simu kubwa ambayo hata iPhone yangu mimi haifiki. Ile mm. simu mimi nikaitamani, lakini kuitamani ile simu bado nikaanza kujiuliza maswali, huyu kaitoa wapi na hela ninazompa mimi hawezi kumeki kununua simu hii mm. ila tu sikutaka kuoji sana. Alipokuja ndani kwangu mimi usiku mwanamke si unajua tena niko naye katika mahusiano tena vile vidogo vidogo nampa hivi naye ananiamini na mimi namwamini kwa hiyo nilipochukua ile simu hakunipinga mm. nikatoa line yangu nikaweka kwake niko na simu yake ya kwake nikaweka kwenye simu yangu asubuhi naondoka nikampa simu yangu iPhone mimi nikabaki na Samsung yake nilipofika kazini kabla ya kuvaa nguo za kazi nilipiga picha nyingi sana afu nyingine nikasave kwenye screen ile simu nimekaa nayo siku nne Ah. Akaja kuanza kunisumbua, mimi nilitaka simu yangu, simu yako siwezi. Na ni kweli ukiangalia iPhone na Samsung kidogo tofauti. <clears throat> mtu ambaye amezoea kutumia Tecno, Samsung anatumia. Mm. Mtu ambaye kazoea Samsung, Tecno, ni Phoenix, iPhone hawezi kutumia mpaka achukue kidogo muda sababu yeye aitumia Android au nakosea? Ni kweli. Yeah. Akataka anataka simu yake. Mimi nikaona sio swala. Simu yake nikatoa line zangu nikaweka kwenye simu yangu simu yake nikampa kaeka line zake, lakini kuna picha yangu nimeisave wallpaper pale. Mm. yani kwamba screen saver ni yaani ikiwa ijaingia lock picha yangu ipo na ikiingia lock vile vile picha yangu ipo. Mm. Na kwenye gallery la photo picha zangu zipo nyingi sana ambazo nimepiga na ni nzuri. Mm. Alipochukua simu yake ule usiku nikaa naye kukakucha asubuhi, mimi nikaenda kazini. Mm. Yeye kabaki nyumbani. Mimi nakuja kukutana naye usiku naishika simu yake, picha zangu ametoa kwenye display pale hazipo. Mm. Ah, Nilipochukua ile simu naona kuna picha kuna display zipo. Ndio nikaingia kwenye gala la foto. Kuingia kwenye gala la foto, picha zimefutwa zote. Sasa ile nikajiuliza mimi mwenyewe kwenye kichwa la kaka, huko nikafuta picha zangu. Mm. Na simu kanifosi sana nimpe. Nikajiuliza au huenda hii simu kuna mtu ambaye anaishikaga ambaye ndo kainunua anaua anafuta picha kwamba sitaki picha zangu mimi zionekane. Mm. Ile nikasema sio swala. Simu uliokaa kulikuwa kuna taa nyingi sana ni kweupe. Nikajipiga picha nyingine nikazijaza tena. E, kesho yake kumekucha naziangalia tena amna ndo nikaanza kushikwa na wasiwasi sasa kwamba hebu ngoja huyo mwanamke nimwangalie mienendo yake. Mm. Nakumbuka siku hiyo natoka kazini ilikuwa saa kumi na mbili jioni nikapitia supermarket nikanunua maziwa Tanga fresh. Kununua maziwa Tanga fresh narudi nyumbani mdogo mdogo natembea. Kabla sijafika nyumbani na naona kuna pikipiki aina ya Vespa. Mm. Imepaki nje na ile nyumba niliyopanga kuna vimsonge hivi vimsonge viwili vibanda vya kupumzika mm. naona kuna Vespa kuna jamaa amekaa kwenye kibanda cha msonge yule jamaa alikuwa amevaa nguo ya jeshi yani combat sasa nilipomuona mazingira yale mimi mwenyewe mwili wangu uli vibration sio kwamba uli vibration nilimuogopa hapana mwili wangu uli vibration kwamba huyu jamaa hapa anataka nini na ikiwa ile nyumba ina wanawake wawili tu yani yule mwanamke anayeishi naye mimi na dada yake mm mi ikabidi sasa nikae karibu na yule mwanajeshi kwamba nisubiri hadi hitima ya huyu jamaa ya mwisho kwamba anasubiria nini hapa. Sikumsalimia, sikumsemesha chochote, nilifika nilinyamaza kimya, nikawa na kunywa zangu maziwa, nimevimba yani tayari na hasira. Mm. Kweli bwana, nimesubiri dakika kama tano, namuona mwanamke anatoka ndani. Mwanamke katika kutoka ndani alivyoniona mimi fast akainamia chini akawa anajikuna mguu. Kwa sababu kakutana macho kwa macho na mimi, afu jamaa yake yupo pembeni. Mwanamke kageuza karudi tena ndani. Mm. Dakika mbili anatoka dada yake. Dada yake kutoka akamwambia yule jamaa kwamba umeambiwa utangulie mbele. Jamaa katoka katangulia mbele. Mwanamke akajikaza katoka naye kavaa sendo kaenda kamfuatilia jamaa, mimi hajanisalimia wala cha nini. Mm. Sasa pale mimi moja kwa moja ndo nikaona ah, ndo maana anabadilisha simu kumbe kwa sababu ya hii. Napata maumivu makali lakini nashindwa kufanya chochote kutokana na jamaa yule ni mwanajeshi. Kwa hiyo siwezi mikuafu kingine huyo mwanamke sijamuoa. Mm ila ndo tulikuwa kwenye mbio hizo na tayari mimi nishajizamini yani nishajizatiti kwa maana yake nishatoa hela zangu nyingi, alafu kingine hata likitokea kutokea mamake moja kwa moja atani atanisukumizia mimi kwa sababu yeye analifahamu. Mm. Mimi nikaenda ndani nikachukua funguo nikafungua nikaenda kwenye sehemu yangu ambayo nahifadhi hela nafungua naangalia nilikuwa na laki sita. Nikatoa laki moja, kaenda nikaoga, nikabadilisha nguo, nikafunga mlango ila funguo ile sehemu ambayo kuna wachaga sikuacha, nikaondoka nayo ili huyu akirudi asije kuingia humu. Nikaondoka nao nikaenda baa. Nikampigia simu jamaa wangu nikakutana naye pale. Tulikunywa pombe mpaka saa tisa. Mm. Katika kunywa mpaka saa tisa tukakodi bodaboda tukaja mpaka home. Mimi nikaachwa home naye kaenda kuachwa kwake. Mimi kitendo naweka ubavu tu. Naona jamaa kaja kugonga tena mlango saa moja asubuhi twende kazini. Tukafika kazini. Tukafanya kazi mpaka saa tisa. Saa tisa Tukakodi tena bodaboda tukarudi. Nilipofika tu nyumbani nimemkuta yeye yupo nje na mama yake mzazi. Nilimsalimia mama yake nikapitiliza moja kwa moja nikachukua ndoo, maji, bafuni. Nimeoga nikazama tena ndani. Nikachukua laki moja. Kwa hiyo nikawa napunguza hela tena. Nikaenda tena baa. Nikanywa tena mpaka saa ilikuwa saa sita. Narudishwa niko hoi nikaingia ndani nikalala. Asubuhi nikaamka kazini. Nimefanya kazi, imefika saa tena ilikuwa saa 11 jioni. Nikazima mashine, mzigo mwingi niliokoboa, nikaita bodaboda, nikarudi nyumbani. Nyumbani nikafika nikaoga, nikabadilisha nguo, nikaingia ndani, nikatoa laki moja. Kwa nilitumia pesa laki tatu kwa ajili ya kuisolve ile issue ya maumivu ya alichokifanya yeye. Huku nikiwa napiga plani. Kwa hiyo nilipochukua ile laki ya mwisho, nilifika baa, nilikunywa sana pombe, afu nikatoka nikakaa pembeni peke yangu sasa, yani nimewacha watu wote na nimetoka nje ya mazingira yale. Nikaanza kujifikiria, yani maumivu ya mapenzi na uumiza mwili wangu na pombe, alafu kingine kibaya zaidi namaliza na pesa. Hivi kwa nini nichukue maamuzi mengine nje ya haya ambayo nayachukua? Kwa nikaona maamuzi sahihi ya kuyafanya mimi ni kuama, yani niame eneo lile na kweli maamuzi yangu yale ambayo ya kuama ndio yalikuwa sahihi, yaliyokuwa yamekuja muda ule wakati nimelewa. Nikavumilia kwa kucha asubuhi nikaenda kazini. Nilivyorudi nikaenda, kuna sehemu moja wanapakiji sana zile kilikuu zile keli zile gari ndogo zile. Nikaenda nikaongea na jamaa mmoja pale, nikamwambia bwana, chumba changu cha kula unakifahamu wewe? Nikamwambia twende basi sehemu nyingine kuna sehemu twende. Sehemu hiyo siwezi kuitaja kwa sababu kiitaja kwa noma. Kafika ile sehemu nikatafuta chumba nikapata. Kupata chumba kodi shilingi elfu hamsini nikalipa miezi sita kulipa miezi sita nikamwambia unafahamu kile chumba changu ifungue hii hapa kufika toa vitu vyote kitanda utafunga hapa kila kitu nikamwelekeza sehemu ya kufunga nikamwambia mimi utanikuta kwenye ile baa ambako nakunywaga banka langu kule ni stock ile ya hela ilikuwa imebakia na laki tatu katika laki sita nimetumia tatu zimebakia tatu ila nilikuwa na mahindi gunia kumi na moja kwa hiyo mahindi mimi niliyauza juu kwa juu yani alienda kuyachukua pale tuniombea ukifika pale mpe simu mama mwenye nyumba sababu kuna chumba nilimuomba niyaweke yale mahindi. Mm. Walifika kampa simu, nikaongea naye. Jamaa kaja na gari kayabeba, mimi kanigea hela. Kila gunia shilingi elfu Nikauza gunia zote 11, hela imekuja afu hela nimekuja kupewa sehemu ya starehe. Yaani nimekuja kupewa hela baa. Kuja kupewa hela baa, mimi nikawa naendelea kunywa na kunywa, nilikuwa nakunywa si VIP yani, niko peke yangu ndani kabisa. Nikawa nakunywa, jamaa yule mwenye keli kaamisha kila kitu hadi saa 6 usiku. Kakamaliza kaja pale, nikampa hela yake elfu hamsini akaondoka, kanigia na funguo zangu. Nikaishi kwa muda wa miezi kama miwili hivi, nakuja siku nakutana naye. Mimi tayari nikawa nishasamsahau maisha yangu yashabadilika na nikawa sasa sitaki kuwa katika mahusiano kwa wakati ule, yani nikaona nitavurugiwa. Kama maisha yangu yashabadilika, nikakutana naye kidogo, naye hali yake ya uchumi ikawa imeyumba. Kutana naye alielezea shida zake, nikamwambia bwana, sikia, mimi sasa na mambo mengi, siwezi kukaa chini na wewe na namba zangu mimi siwezi kukupa, ila mimi nitakufuata kwenu pale. Nikampa elfu kumi Nikapita kwa mamake naye nikampa elfu kumi nikaondoka. Ikaenda ikaenda nikaa nikikutana naye hivyo na mfariji fariji kwa maneno kwa hadi mwisho wa picha hakujua mimi nakaa wapi. Ila niliama, yani niliama hatua kidogo na sasa kuna distance ambako sehemu nilikokuwa nimesogea. Mm. Unaona? Sasa ile hali ikaenda naye nikaa nimeshampotezea nikutana naye tu salamu basi. Ikaenda ile hali katika kule katika kazi yangu sasa. Katika kazi zikawa tunakimbiza kama kawaida ikafikia stage boss maana alikuwa naye ni mtu wa mikopo kumbe. Mm. Akaanza kuagiza mzigo kwa kusuasua. Alikuwa na mara loli mbili zinakuja kwa mwezi, mara akashuka moja, mara inakuja fuso. Mm. Umeona mm. zimekuja fuso kama mara mbili mara tatu. Dakika za mwisho ikawa kimya. Bosi akatuita wafanyakazi wote. Bwana, sasa hivi kidogo mazingira yangu yameenda kombo. Kwa hiyo naomba kazi wote mpumzike. Sawa sawa. Mimi tumeongea wafanyakazi wote tukamaliza mi nikamfata mwenyewe binafsi private, nikamwambia mzee, mi napumzika naishije? Ikiwa unajua mi nilikotoka, sasa unanipumzisha hapa naishije? Mm. Akaniambia bwana, mi nitakuwa nakupa posho za kula. Kaambia sawa. Nikawa nimekaa sasa nyumbani. Ila zangu nilizokuwa nazo ni tumescore, tumescore muda kidogo kukaa nyumbani. Nimeenda hadi mira zangu zikawa zimeisha. Mzee na shida natumia form 50. Sasa form 50 ananitumia anasikilizia mwezi mzima, ikawa intoshi. Ni mtu ambaye nilikuwa kwa mwezi napokea laki nne na sitini kila siku elfu thelathini leo hii unanigia elfu hamsini haiwezi kutosha kwa kusogeza mwezi mzima, inakuwa changamoto. Japokuwa nimejibana sana, lakini ikawa ni ngumu. Imeenda imeenda imeenda imeenda, bosi akaniambia bwana, em, angalia shughuli nyingine ya kujishikiza wakati tunasubiri mazingira yangu mimi yakae vizuri. Nikamwambia basi, haina shida mzee, umeeleweka. Kule nikawa nashindwa kurudi nilikotoka, kwa sababu nilitoka yani nilitoka niliaga kwamba naenda mkoani, alafu taarifa bosi akaja kuipata kwamba mimi niko kule kwa nikawa nashindwa kurudi. Sasa ikabidi kule kule nitafute harakati ya kujishikiza ili wakati namsubiria bosi wangu kama mazingira yake kaa vizuri, mimi niweze kurudi kazini. Haraka haraka najishikiza kwenye kazi gani na mm. kwa eneo ambalo nilikuwa naishi lile harakati ambayo ya kujichanganya ni harakati ya kama sio bodaboda basi kazi ya kubeba tofali, yani zile tofali za block zile kubwa. Mm. Sasa ile kazi kwa upande wangu mimi niliona ni ngumu kutokana na sehemu nilikotoka Mm. na watu walivyokuwa wana, wananiona mtaani muonekano nini kwangu ikawa ngumu kubeba matofali kukaa nyuma kwenye bodi kwenda kushusha kwangu nikaona ngumu mm. ikabidi niingie kwenye bodaboda na kwenye bodaboda nako kwa kuna ugumu wa ugumu ule kwenye bodaboda ulikuwa unakuja wale ambao walikuwa wananiita mimi bosi yani nawatuma kazi mm. yani kazi ndogo nawalipa hela wananiita mimi bosi kwa maana yake wale ndo wanamiliki pikipiki kama nikaongea naye tena nianze mikumuita kumuita bosi kwangu ikawa ina ugumu mara ya kwanza naendesha pikipiki ulitokea msiba. Mm. Kutokea msiba jamangu kabidi ni muombe bwana, naomba nige pikipiki yako nifanye kazi. Mm. Akanipatia, kunipatia pikipiki, nikabidi niende nikatege kwenye msiba pale, nikatege pikipiki pale kuwabeba watu kuwapeleka barabarani stendi. Mm. Kweli nikabeba kama shilingi elfu kumi na mbili haraka haraka nikupeleka chapchapu nikaenda nikauli kama 12000 Nilipokuja kumpa jamaa ile 12000 sikuchukua hata 100 nilimpa 12000 yote ili kwa ajili ya kujenga uaminifu ili kwamba hata kesho anipe tena nitengeneze jina mm. na mazoea watu kuniona ili kwamba hata nikiwa nafanya kwa kila siku wasishangae. Mm. Kweli swala lile likafanikiwa. Shida ikaja wapi? Shida ikaja kumpata bosi wa kunidhamini mimi kunipa pikipiki. Mm. Ikaenda ikaenda ikaenda ikaenda nikawa dereva wa day work. Ni kwamba mtu anachukua pikipiki kwa wale ambao wananifahamu mm. na kwa eneo lile ni kwa sina ndugu kabisa, naishi peke yangu, yani naishi mimi kama mimi, sina ndugu yani mm. Kweli nikawa na dereva dewaka dereva dewaka, jamaa wangu akanunua pikipiki na bosi wake mpya. Mm. Kununua pikipiki na bosi wake, mimi ndo nikawa dewaka wake dewaka wake. Sasa yeye alipewa mikakati migumu na bosi wake kwamba pikipiki usimpe dewaka mm. na yule jamaa na mimi kidogo tukawa tumeiva tumezoeana, yani urafiki mm. Mm. Kwa jamaa akawa anaendesha pikipiki kuanzia saa kumi na mbili asubuhi mm. mpaka saa mbili usiku. Eh, Kisha maliza vipengele vyake vyote kamaliza, ananiwekea mafuta mia shilingi elfu saba mm. ananiachia pikipiki akiniachia pikipiki mimi nakomaa kuanzia saa mbili usiku mpaka saa kumi na mbili asubuhi mm. na ikiwa bado sio mwenyeji wa kuyajua mazingira, lakini kutokana na tayari vipengele vyangu vimeyumba, ikabidi sasa mimi ile mazingira niyazoee kwa lazima, yani kwamba lazima niyazoee na ili niendelee kuishi kama mwanzo ni shida zangu mimi watu wengi sana wasizijue kwamba natakiwa niwe na hela kwa nikawa na force kweli Mungu kasaidia nikawa na force tukawa tunapata hela mimi nikawa nikiforce usiku hadi asubuhi napata elfu thelathini elfu arobaini nikimpa jamaa ananipa elfu kumi na tano aika mafuta hela nyingine nabaki nayo kwao tukawa tunaenda vile tulidumu kwa muda wa miezi mitatu mm. siku hiyo ilikuwa mwezi wa kwanza tarehe kama nne, kwa sababu nilisherekea mwaka mpya, pikipiki nilikuwa nayo. Si unajua kwa sisi Tanzania mwaka mpya waga inasherekewa usiku, sio mchana mm. Yaani kwa siku ambayo ile tarehe inabadilika waga inasherekewa usiku mm. Nakumbuka ile siku ile usiku tunasherekea mwaka mpya, pikipiki ninayo, nilikuwa tayari nishaichukua saa mbili usiku, nimeenda nao mpaka saa sita mpaka asubuhi mm. Asubuhi nikampa jamaa, asubuhi ndio ambayo siku kwamba tayari tarehe moja watu wanao ambao wanaopenda sana sikukuu wana wana celebrate mm. tukaenjoy kweli. Mimi sasa nilikuwa tayari nishaacha pikipiki, nimempa jamaa, mimi nimeoga na mimi nimeshapendeza, nafanya mazingira yangu kama kawaida na mazingira ya bodaboda tayari nikawa nishazoea na nikawa na abiria wananiamini, napakia vizuri na kijiweni kote wananijua. Wale wote ambao nilikuwa natuma kazi nao wakawa wananiona na pikipiki, aibu yote ikawa imeisha, nikawa naishi kama kawaida, ni kama wanavyoishi wao. Mm. Na mimi mwenyewe nikasema tu kabisa, nikisema hii aibu niiendekeze, nitapata aibu sana nikiwa sina hela, kwao ni bora nikomaa hivi hivi. Mm. Umeona sasa? Ili zikapita siku nne baada ya kusherehekea mwaka mpya. Siku hiyo nipo kijiweni kwangu pale, ilikuwa mishale saa tatu usiku. Nimepaki pikipiki, yani nimetoka kuichukua, nimepakia abiria kama kadhaa tu kama watatu hivi. Nipata kama shilingi elfu tatu. Na mimi mfukoni nilikuwa na elfu kumi na moja hela yangu, aniambia wewe jamaa akinipa posho naweka, akinipa posho naweka na kutokana na nilikokuwa nakaa ilienda hadi kodi ikawa imeisha. Kwa mwenye nyumba kaka bana mlango. Kwa ikawa mimi kukaa pale kipengele. Umeona? Mm. Na kurudi huku kwenye kazi yangu kaka kipengele. Kwa hiyo ikawa kuna shida kwamba mimi nikifika naenda naoga, navizia mna mtu naingia naoga. Nafungua mlango naenda badilisha nguo, yani hataki kunikuta pale hata kulala nikawa silali. Kwa hiyo mchana kwenye kulala naenda kulala kwa rafiki yangu. Yaani pale nikaenda kuoga na kubadilisha nguo tu. Mm. Umeona? Mm. Kwa hiyo nimeenda sasa hiyo siku ambayo imefika saa tatu usiku nilikuwa nimepakia elfu tatu hela yangu ambayo nimekuja nayo pale ni elfu kumi na moja kwa jumla nikawa na shilingi elfu kumi na nne mm. saa tatu usiku nimepaki pikipiki kijiweni nimeshuka kwenye pikipiki yangu nimesimama pembeni movement inaendelea kama kawaida watu wengi kwa sababu saa tatu bado magari mengi yanapita kuna jamaa alisimama pembeni ya barabara alisimama muda mrefu sana kumbe yule jamaa alikuwa anaangalia peti namba za pikipiki mm. yani kwamba anaangalia bet number pikipiki gani mpya, kwa sababu pikipiki mpya sinajeleza kuna bet number mm. Yule alikuwa anaangalia namba D na namba D kipindi hicho ndo zimetoka, unaona mm. Akaipoint pikipiki yangu, walivyoipointi hakunifuata, bali mimi nilivyomuona mimi nikajua ni abiria, kumbe alisimama pale muda mrefu sana mm. Nilivyoenda na pikipiki tu nikamuuliza bwana boda, akaniambia yeye ndio boda boda sema vuka barabara nikukute ngambo ya pili kule. Mm. Hamisi ah, nikajua abiria kawaida tu. Mimi nikavuka na pikipiki yangu, nikaenda kule mbele nikaweka stendi kubwa kwenye kijiwe cha pili cha bodaboda wenzangu. Lakini bodaboda wale sisi tumetengana, tumetenganishwa na barabara. Gari za huku za kushuka, gari za huku za kupanda. Sisi tuko kwanza kupanda za kuja Mbezi. Hawa za, kushuka wako upande wao. Abiria akishuka kule si atumfuati, anapakiwa na wale kule. Na akishuka huku hawamfati. Labda wewe anakujua kuite au kule kule hamna pikipiki ndio unaweza ukaenda. Umeona? Kafika ngaika stendi kubwa, Jamaa kaja akaniambia na nichukua ndizi pale. Nikamwambia sawa. Akaenda kwenye ndizi. Fika kwenye ndizi, mimi nikimwangalia kwenye ndizi yupo. Mm. Kwa nikawa na, na relax. unajua una uhakika kwamba ah, huyu lazima nimpakie mimi na kasha ni pointi na mapikipiki mengi haya. Unajua mtu akikupointi unakuwa tayari unajipa imani kwamba afadhali nipate hela. Nikaweka stendi kubwa nachezea simu. Nilikuwa na simu ndogo Nokia. Nikawa nachezea kuna mtu kana chati naye. Jamaa alisimama muda kama dakika 15 pale kwenye ndizi. Afu baadaye nikawa simuoni. Mm. Na kwa muda ule kama angetokea abiria huyu mmoja angenipointi pale tena, maana yake tukio lisingenikuta. Mm. Umeona? Mm. Sasa hakutokea abiria kwa muda ule. Jamaa anachungulia simuoni, ila nikajipa imani kwamba kama mtu kaniambia nivushe pikipiki huku nimsubirie, basi ngoja nimsubirie. Kweli nikawa namsubiria jamaa, kweli kaja, washa pikipiki twende Nikawasha kapanda, nimetembea kama mita mia uwanja wa mpira, yani makadirio, yani kama ya uwanja wa mpira mm. Akaniambia kuna jamaa wangu anatoka kuangalia mpira huyu natakiwa tumbebe tuende naye. Mimi nikaona sawa. Kwa nilivyomwangalia yule jamaa, yani muonekano, si unajua tu unaele kumsoma mtu muonekano. Mm. Kwamba yani sikumuhisi kuna masuala ya wizi kwa sababu kavaa kapendeza, alafu ni blaza meni. Na nikajua moja kwa moja huyu hata akisema kunifanyia tukio yeye kama yeye huyu hawezi. Kwa sababu kukabiliana na mimi huyu hataweza kuchukua pikipiki. Sikumfikiria ni kwenye swala la wizi kabisa. Huyu jamaa kile toka kuangalia mpira ni mtu fani mfupi mfupi hivi. Mm ila na weti kubwa, yani na weti na mbavu. Alivaa singlendi nyekundu, yani sheti kama hili kalikata mikono mm. Akatoka kule kaja yule jamaa alikuwa nimempakia mia 200 ndo alinipointi, akashuka yule jamaa akaingia kati, yule jamaa alinipointi kaja kaka kwa nyuma, nikawasha pikipiki nikawa napeleka sehemu aliyosema twende, ila kipindi tunaenda akaanza kuniambia sasa kutoa maelezo yake yeye huku tunaenda mm. na sehemu ilikuwa napita kidogo kuna kuna kuna tisha yani kwa uwezo ukapita na mwendo mdogo. Kwa kana simulia, mimi nimetega sikio naangalia mbele huku namsikiliza. Mm. natembea spidi. Akasema huku tunakoenda naenda kwa mama mkwe. Mm. Mke wangu mimi yuko hospitali, anajifungua kwa operation. Mm. Kwa anajifungua kwa operation, ila ya kula hajabeba. Kwa tuende kwa mama mkwe nikachukua ila ya kula, alafu tupeleke hospitali. Mm. Umeona? Mm. Kwa akaanza kunitengenezea vipindi vya kwamba mimi muamini nitoe kabisa ile hofu ya wizi kwamba anataka kuniibia. Na kweli alivyokuwa ananisuka mimi nikawa naelekea mule mule. Tukaenda kweli hadi kwenye ile nyumba ambayo alisema kwa mama yake mko. Pale pikipiki haifiki hadi kwenye ile nyumba. Yaani huwezi kufika. Nilipofika pale nikasimamisha pikipiki kama huku, taa yangu nimewasha na imulika ile nyumba. Na ile nyumba ilikuwa na mili. yaani ni nyumba nyumba ya muonekano inayazi. Hmm. Nzuri yani nyumba nzuri ya kisasa. Jamaa aliposhuka kwenye pikipiki akaniambia mimi geuza pikipiki kabisa. Yaani nigeuze nigeukie nilikotoka. Lakini mimi sikugeuza, mimi nikasema ngoja nihakikishe huyo bwana ataenda kweli kwenye ile nyumba au ananitengenezea vipengele. Mm. Yule jamaa mfupi ambaye mwenye mbavu tulimchukua njiani, nikawa nimebaki naye pale. Nilipobaki naye pale yule naye akaanza kunipigisha story mimi ili nisimfikirie yule anakoenda. Umeona? Mm. Ila sasa mimi nikawa namwangalia yule jamaa kule anaenda kwenye nyumba. Kweli jamaa alienda, alienda alipokaribia mlango ambao mlango ule ni wa sebleni. Alivyokaribia mlango basi mimi ndo nikaanza kuchekecha pikipiki na igeuza iangalie ilikotoka. Kumbe nilipokuwa nageuza ile pikipiki na ndo pale target nilikoipoteza. Jamaa hakwenda kwenye ule mlango. Akazunguka nyuma. Kuzunguka nyuma amekaa kama dakika 15. Jamaa akatoa na niongelesha tunapiga piga story. Jamaa alivorudi, panda twende, mwenzie kaingia, yeye kaja nyuma. Twende hospitali. Nikawasha pikipiki tukaanza kuondoka. Nikaanza kutembea na spidi yangu ile yani ndogo sabini lakini natembea 80 90, pikipiki si mpya, navuta kweli na njia ni nzuri. Tumetembea tukafika sehemu moja ndio picha ya ndege mm. kibao. Akasema sema, umesikia mke wangu mimi anatibiwa kwa kadi ya bima ya afya. yani anatibiwa na bima ya afya. Sasa sio yule si operation kwamba anatakiwa ajifungue kwa operation. Kwa mimi hela sina, yule ndio nikachukua kadi ya bima ya afya kwangu, yani kwake yeye yule jamaa sasa aliyenichukua. Mm. Tukachukua kadi ya bima ya afya ili utupeleke hospitali pale mimi nikawa namwamini Kali kuanzia mwanzo nikaanza kumwamini na mahesabu nilikuwa nayapiga mimi nikawa napiga mahesabu kwamba kipato changu kinazidi kuongezeka kutokana na zile ruti anazo nazozifanya. Kweli tumefika picha ya ndege, kuna njia moja akaniambia niingie. Ile njia ni kubwa tu kubwa, lakini ni ala flood ya vumbi. Nilipoingia kwenye ile barabara kutokana na nilikuwa sina uzoefu sana na ile barabara sifahamu na muonekano ile baba tu kwamba hata wewe mwenyewe tukipita kwa usiku hata ikiwa saa moja tu wewe mwenyewe unaanza nafsi yako unasema sasa ah mazingira haya sio mazuri mimi nikaanza kutembea spidi kali sasa ni kwamba katika akili zangu nikasema hawa niliowabeba kama kweli ni wezi mm. wakinigusa kwa spidi ninayotembea nitalenga mti au nitalenga nyumba au nitaingiza pikipiki kwenye mtaro au nitaiselelesha mm. ni mara kumi tuvunjike wote watu watukute wote asubuhi au kama tunakufa tufe wote limradi asitoke mtu kwenye ajali nitakayoisababisha, kama sio mimi basi wao. Kweli mawazo yangu akawa vile, nikanyosha pikipiki, nikawa natembea spidi kali, ila mbele nikaiona gari inaenda, ilikuwa ni zile Toyota ni Toyota vi Toyota Hilux vile vidogo vidogo vile double cabin, yani ina kabodi nyuma, ilikuwa mbele yangu na njia ni ya off road. Kwa hiyo jamaa nilipokuwa namvutia pikipiki ni muovertake overtake nimpite ili ninywe mbele, jamaa naye alikuwa na wasiwasi wasi na ile mida ile ilikuwa tayari ishafika saa nne na dakika mm. nilipokuwa namfukuzia jamani mpite jamani akaanza kuogopa akaanza kuongeza mwendo na gari mm. sasa mm. unajua gari ni gari tofauti na pikipiki mm. sikuweza kumkuta yule jamaa kwao nikaishia kuwa karibu yake hivi na alikuwa anatimua vumbi kali na mimi nilikuwa nashindwa kupunguza mwendo kwa sababu na mazingira yale naogopa kwa hiyo ikabidi mimi tunizidi kuvuta mm. kwa hiyo tulivuta tukafika mbele tukakuta kuna njia panda njia zimeachana Ukuta njia zimeachana Jamaa kala kulia, mimi nikaenda kushoto kwa maelezo yao wabilia wangu sasa. Mm. Kwenda kushoto tukazunguka tukaja tukachepuka kuna kanjia kadogodogo. Kadogodogo tu, yani kama gari inapita au mwenye pikipiki lazima upishe pembeni sana afu usubiri apite. Mm. Nikaingia kale kanjia. Kana kona kona sana. Sasa nikawa nashindwa kutembea ile speed ya kule barabarani. Mm. Nikawa natembea speed yani kama 50, 40 na breki nyingi. Mm. Kweli nimetembea mpaka kwenye nyumba. Kwenye hiyo nyumba inawaka yani ina umeme, taa zimewashwa. Mm. Nimefika hadi kwenye nyumba kwenye mlango nikabana breki pale pale. Ndi. Mm. Nikawa nasikia watu wanaongea ndani ya ile nyumba wanawake tupu. Lakini wanawake wao ni wawili. Hamna mwanaume. Sikusikia sauti ya mwanaume. Mm. Walipokuwa wanaongea mimi nikajiamini kwamba hapa haliwezi kunitokea tukio lolote kwa sababu watu si wapo wapo macho hawa. Kwa maana yake nikifanya kitu chochote hawa watatoa taarifa. Mm. kwao nikajipa zile imani. Mimi nikaigeuza pikipiki yangu wakati abiria ishashuka, nikaweka stendi kubwa. Nikawa na chati, kuna mwanamke mmoja nilikuwa na mahusiano naye, nikawa na chati naye kwa muda ule kwamba na abilia nikitoka kuwaacha nitakuja. Mm. Sawa sawa. Yule jamaa mfupi alikuwa amevaa singlendi, nikabaki naye tena pale. Akawa ananipigisha story ila sasa mkao alikuwa amekaa yule jamaa amekaa mbele yangu, yani kakaa mbele ya pikipiki. Mm. Akawa ananiangalia sana. Mm. Sasa alikuwa ananipigisha story nikipiga macho kwake napiga mara moja afu nakuwa busy sana kwenye simu. Mm. Lakini nikawa najiuliza kimasota ya tibu kwamba huyu jamaa mbona ananiangalia sana? Ah, lakini nikawa namtolea mashaka. Wakati yule jamaa hakuingia kwenye ile nyumba ambako tulikosimama. Mm. Alizunguka kashuka bondeni kwenye giza. Yaani kuna giza. Na kule kwenye giza mimi sikupeleka pikipiki nikaogopa kule kwenye giza. Nikasema kule sifiki niishi hapa hapa. Kwa jamaa alienda kule, kumbe alivyoenda kule ndo alienda kuandaa kamba za kunifunga mimi yani. Mm. Eh, aliposhuka kule tukamsubiri tena kama dakika 15. Mm. Kwa mdole kama imefika saa tano. Akarudi, alivorudi, haya twende. Kabla sijaondosha pikipiki pale, jamaa akaniambia hivi, hivi hatuwezi kupita shortcut ya huku kwa huku tutokee hospitali ya Tumbi. Mimi nilimkatalia. Nikamwambia shortcut ya huku mimi siwezi kupita. Mimi nitarudi na njia ile ile niliyojia nayo. Mm. Kwa maana yake nilikuwa na wasiwasi hiyo shortcut ya huku kwanza ni polini alafu sijawahi kupita, kwa hiyo sitaweza kutembea spidi ninayoitaka mimi, njia sijui. Mm. Turudi na njia yetu ile ya mwanzo. Jamaa akaniambia sawa. Kakaa yule mfupi, yule ni kodi kakaa nyuma yangu. Nikaiwasha pikipiki. Nikatoka na mwendo mkali pale, eh, kama kawaida yangu. Kuna sehemu moja kuna kona, mwendo ulikuwa mkali. Ile kona nilivyokunja kwa nguvu, nikaingia kwenye shimo, pikipiki ikanyanyuka mbele ikatua. Mm. Nataka kuvuta tena, jamaa akaniambiaje? mke wangu mimi mjamzito anajifungua, na sisi tukipata ajali tukiumia, ila hatuna kwa jitahidi mwendo wako kuupunguza. Unaona? Mm. Kitendo natoka namba 4 narudi namba tatu, alafu nilikuwa katika hali ya kurelax, yani si unajua mwili uko umerelax. Mm. Eh, sasa narudi tu gia. Jamaa pale ndo akaniwahi, akanipiga roba. Yule jamaa mfupi yule ambaye alikaa nyuma yangu hapo. Alivyonipiga roba, alakalaka si nilikuwa nimeshika stelingi hivi. Alakalaka nikataka nitoe funguo niitupe. Mm. Eh, ni yaani kwamba pikipiki isiondoke, nitoe funguo nitupe. Nataka nipeleke mkono kwenye switch ya funguo, jamaa alinivuta nyuma. Alafu yule nyuma akaruka. Alivyonivuta nyuma mimi nikaachia steringi. Hata oni nilishindwa kupiga, nikaachia steringi. Akanitoa kwenye pikipiki akanisogeza pembeni hatua kama nne. Pikipiki ilikuwa inatembea. Pikipiki ilikuwa alivyonikaba yule jamaa alivyoruka. Mm. Jamaa akanitoa kwenye pikipiki, pikipiki kadondoka chini. Mm. Yes, unajua Moshi na pikipiki imepungua ile ya speed. Mm. Pikipiki ilipodondoka chini na zile hizi boxer unazifahamu, boxer ikizima yani yenyewe, sio uizime kwenye funguo, ikizima yenyewe tu. Mm. Ukiwasha taa inawaka. Sasa mimi nilikuwa katika hali ya kutembea kwa maana yake ilivyozima pale taa ikabaki inawaka vile vile, ila pikipiki imedondoka chini. Mm. Jamaa alivyonitoa akasogea na mimi pembeni kama watu wanne. Akakaa chini, akaniweka mimi katikati hapa. Kwa hiyo nikawa nikiweka mkono kunagusa paja lake na huku nikiweka nagusa paja lake ile kanitia roba ngumu, yani mkono wake ulijaa katika shingo yangu, ulijaa kwa kweli. Unaona? Mm. Pikipiki yangu mimi naiona taa inawaka. Mimi nikanyanyua mkono, lengo niseme kama ni pikipiki chukueni ila mimi niacheni. Lakini nilinyanyua mkono hivi nilikosa hata nguvu ya ku ya kuongea na kuendelea kukaza mkono hewani hivi. Ikabidi nishushe mkono, yani kabana sana, yani siemi. Mm. Sasa nikawa nataka nishike mkono wake ni utoe. Yani nikawa naishia kuupapasa, yani nguvu sina. Ila macho yangu yalikuwa yanaona. Zilipita sekunde kadhaa, macho yangu yakawa yanapoteza ile uwezo wa kuona kwa sababu ya roba aliyonibana. Kwa akili zangu mimi za kujiongeza, ikabidi nijifanye kama tayari nimeshazima. Nikajilegeza, nikatupa mkono huku na huku. Sasa nilipotupa mkono huku na huku, kumbe ndo tayari nikawa jamaa nimeshampa target. Yeye yeah, akazidi kubana. Alivyozidi kubana, mimi damu zikaanza kutoka puani na mdomoni, sababu alibana kwa muda kidogo. Alibana sana mpaka mimi haja ndogo ika ikatoka, yani mkojo. Mm. Maana alivyokuwa ametaiti vile ule mkojo kutoka, jamaa akajua tayari mimi shughuli yangu imeshaisha, yani kashaniua. Hakunichoma na silaha aina yoyote. Akanisukuma kwa nguvu chini, afu akanitukana na tusi kubwa. Tusi lile nilisikia kwa mbali sana. Yaani kwa mbali sana nilisikia kama nimetukanwa. Na kichwa kilivyopiga chini nilihisi nimegonga. Niligonga kwa nguvu hadi nilichubuka kwenye kichwa, lakini sikusikia maumivu, nilisikia kwa mbali kama kichwa kimegonga. Akanikanyaga mgongoni, akaivuta mikono yangu nyuma, akanifunga na kamba ya Manila ya njano, akafunga kakaza, akabananisha na miguu yangu akakaza, afu wakanilaza chini hivi, nimefunika kichwa chini, yani nimefunika uso hivi chini mm. damu nyingi puani na mdomoni, na pale kuna mazingira ya mchanga. Wakawasha pikipiki wakaondoka, ikiwa tayari washanifunga. Walipoondoka Zikapita dakika kama 15 na dakika hizo kupita, sio kwamba mimi nilikuwa najua zimepita dakika 15, nilijua zimepita dakika 15 baada ya kurudi kule katika ile nyumba mm. Eh, Ndio nikajua kwamba kweli dakika 15 zimepita toka nifanywe tukio. Mimi nilifumbua tu macho, wala sikujua kilichotokea. Macho yangu yalifumbuka, niko chini, naangalia hivi chini, naona mchanga sikujua kama nimefungwa. Nilivuta mkono kwa nguvu wa kulia, kamba ikakatika. Ilikuwa ni manila ya njano, kamba ikakatika mkono huu, ikabakia mkono huu hapa imefunga, ila mkono huu tayari kuwa ushajaa na mguu nilivuta, mguu wa kulia kamba ilikatika, ila mguu wa kushoto kamba ilibaki, na mguu tano ulikuwa umevimba kwa sababu jamaa alikaza hmm. nikasimama huku na kooa sana, afu nikiwa na kooa kuna vitu yani, nikikoa kuna vitu vinatoka, ila sasa nikooa ma vitu kama vitu vinatoka, afu mimi na meza stemi mm. na nakooa tena, kumbe nilikuwa kooa vitu sio mm. nimesimama na yumba yumba, upepo unapiga. Katika mawazo yangu mimi nilijua ni ndoto, Ila sasa nikawa sema waga ah, kama ni ndoto, mimi waga najikaza, najitetea. Nikasema Mungu ngoja nikimbie. Yaani nimepiga watu watatu, pepo ulivyonipiga ndo mawazo yangu akaanza kurudi, mbona kama nimekuja na pikipiki huko. Mm. Ili kufahamu sasa kama nimekuja na pikipiki ndo akili zikaja nimeibiwa, afu sijawahi kuibiwa. Ndo pale sasa nikaanza kupiga kelele za wizi. Katika kelele hizo za kwamba nimeibiwa pikipiki nazipiga kwamba wezi sauti inaongea hapa ni kubwa. Yaani sauti ilikuwa inatoka kwa mbali, alafu hata nguvu ya kukimbia spidi sina, nika kama natembea huku napepesuka. Mm. Narudi kule nilikotokea kwenye ile nyumba. Nikapata msaada kule ndo sehemu ya karibu. Nimerudi hadi kwenye ile nyumba nikafika nikakaa nje kwenye kibaraza. Nikaanza kulia kwa sauti kubwa kwa kitu nilichofanyiwa. Wale wanawake wakaogopa kutoka ndani sababu walikuwa ni wanawake tupu. Ikabidi wapige simu kwa mjumbe. Mjumbe akakusanya watu, wakaja na silaha za jadi, mapanga, shoka, malungu. Walikuja watu wengi, yani watu kama 25 hivi walikuja hadi pale, wakanikuta mimi niko pale. Vipi? Nikamwambia mimi nimeibiwa pikipiki sasa hivi. Twende sehemu ulikoibiwa. Tukafika mpaka pale, nikazikuta ndala za nini sendo zangu ambazo nilikuwa nimevaa. Wakaniambia namba za nani, namba za nani za simu za kijiweni kwako ambazo unazo sikuwa na namba ya mtu yote ambao nimeikaridi ya kijiweni, sababu simu walichukua wakanichukua na kila kitu, yani wameniacha mimi kama nilivyo. Tukarudi tena pale, ila nikawaambiaje wale wananchi, pikipiki yangu mimi imeingia reserve mafuta. Anayefahamu hizi boxer zilivyo, ikiingia reserve manake imebakisha robo tatu, yani lita kasoro. Kwa hiyo ukiivuta kama kwenda kukimbia, ina umbali wake inatembea inazima mafuta. Nikamwambia kama ikipatikana pikipiki nyingine tukifukuzia tunaiona. Mm. Na ilivyoondoka manake jamaa walivyokuwa wame nilivyoondoka tofauti na mimi nilivyokuwa naendesha mm. Yaani <laughs> labda watazamaji niwaambie mwizi akikuibia mwizi ukimpakia mwizi kwenye pikipiki kimbiza ukimbizavyo ukao ukifahamu yeye anaweza kuendesha kuliko wewe kwa sababu jamaa niliangalia matairi ya pikipiki ilivyoondoka mimi mwenyewe tu nikasema da hii tayari nimeshaikosa kwa sababu kashata zilisimama za tairi zimechora kwenye barabara ya vumbi yani kashata mstari jamaa jisikie anavyokuwa anavuta waondoke eneo lile. Sasa anyway, kilichofuata kwamba mimi napataje msaada eneo lile? Mimi nikaanza kudili na mjumbe na mwenyekiti wake kwamba jamani, nyinyi mnanipaje msaada mimi nifike kijiweni kwangu? Wakasema si msaada tunaokupa, tunakutoa barabarani kwa sababu sisi tunawajua bodaboda, tunaweza tukakupeleka wewe ukaja ikasadikika na sisi tumehusika kwenye hiyo issue. Sasa walivyonitoa barabarani, ile sehemu kutoka nilikoibiwa kwenda barabarani, walivyonitoa tulitumia dakika kama sita tumefika kwenye barabara mm. Pale ndo nililia sana, kwa sababu nilizungurushwa, yaani nimezungurushwa huku, nimekuja kuibiwa hapa nilipoibiwa hapa kwenye kwenda barabarani, tumetoka hapa tumesogea hapa, ndo tukatokeza kwenye ile barabara ambayo nilipita, ndo mimi kilio kikaanza da, yani ningejua kama kuna njia hapa, mbona ningekatisha hapo, asingeniibia? Kulikuwa kuna nyumba, ningefika hili eneo lakini ndio pikipiki ishaondoka. Walivyonitoa barabarani wakaniambia, bwana, jitahidi tu ufike kwenye kijiwe chako. Tayari ilikuwa kwenye saa tano na madakika yake. Mimi sasa nilichokuwa nimekosea, mimi nikaanza kukimbia. Yaani ngomba na trot ili niwahi kufika, nikatoe taarifa. Na pumzi mimi ilikuwa naema kwa shida, naema kama mtu ambaye kabano na pumu. Huku nakooa sana, afu koti limeloa damu. Yaani sijaji yaani shoti mimi sijajiangalia mwili wangu kwamba nimezulika kwa na silaha na nchakali au vipi, ni yaani kwa sina wazo la kujiangalia. Mimi nikaanza kukimbia. Nimekimbia nikakata pumzi mara ya kwanza, nikadondoka barabarani, nikapoteza fahamu. Upepo ukapiga nikanyanyuka tena. Nikakimbia mara ya pili tena nimekimbia nimepandisha mlima nikakata tena pumzi nikadondoka. Upepo umenipiga nikanyanyuka tena. Hiyo mara ya tatu nakimbia nikawa nasikia kwa mbali sana mbwa anabweka. Mbwa wengi wanabweka. Kumbe mbwa wale wanabweka wako kwenye miguu yangu wamefika. Mimi si nilikuwa napita njiani huko nakimbia. Mbwa anabweka kwenye miguu yangu mbwa wengi sana. Sasa kila wanapobweka ukiangalia mtu mwenyewe yani sina tawazo la mbwa. Kwa hiyo hata kunizuru mbwa alishindwa. Nikazima mara ya tatu. Upepo tena ukapiga nikanyanyuka. Nikawa sana natembea. Mbwa wako bwana. Mbwa wameachana na mimi baada ya kuona mimi sina issue yote kama mimi napita tu njia. Kuna pikipiki ya kwanza ikanipita na isimamisha haikusimama. Sasa unajua bodaboda usiku huwezi kumsimamisha barabara ambayo ina kidogo inatisha. Najitahidi kutembea kukaza kukaza kukaza Nikaona na taa kwa mbali kama nakaribia na taa zile pale. Kuna bodaboda ikatoka nyuma yangu kule nilikotoka. Spidi nikaipiga mkono. Jamaa alichoniambia kwamba jitahidi ufike kwenye taa pale na kusubiri. Akaogopa kusimama nilipo maana anajua bwana wezi anatumiaga mbinu nyingi. Jamaa alifika hadi kwenye taa akasimama, mimi nikajikongoja mpaka pale alipo. Alivyoniona tu yeye mwenyewe tayari akajua mimi kuna tukio limenitokea, na alivyoniona kabisa jua huyu ni bodaboda. boda. Nikamwambia mwanangu, mimi nimeibiwa pikipiki, nikamtajia pet number. Akaniambia wewe, umepita kijini kutwa sasa hivi na abiria? Nikamwambia ndo mimi, ndo ameniibia. Akaniambia panda twende. Tukapanda hadi kijiweni kwao. Bwana jamani, mimi si nimepita sasa hivi mmeniona yeye. Eh, mimi nimeibiwa pikipiki sasa hivi. Wakati na damu nyingi, wakanijalia kijiweni kwao pale watu. Nikawatajia pet number, wakasema basi ikipita basi sisi tutajitahidi tuizuie. Sawa sawa, nikarudishwa kijiweni kwangu. Kijiweni kwangu nimefika, nimeshuka, Tayari sasa watu wakajaa kunijadilia kwa sababu tayari walikuwa wananifahamu. Vipi? Nikawaelezea jinsi nilivyokuwa nimebeba pikipiki hivi na hivi. Sasa nilivyokuwa nikatema chini. kwa sababu mwanzo nilikuwa nikikoa na meza, nilivyotema chini. Ah, kuna jamaa wangu mmoja kidogo yeye ni mtu ambaye mtu wa msaada msaada sana. yani nilivyotema chini tu. fast akaniambia panda kwenye pikipiki tuende. Sasa nilikoa donge la damu kubwa kama ngumi, yani damu iliyoganda. Nikapanda kwenye pikipiki kituoni, kituoni kafika nikatoa maelezo nikagawa PFC, nikaenda hospitali ya Tumbi. Fika hospitali nichomwa sindano moja, wala mimi sikujua ya nini. Chomwa sindano moja tu nikalazwa pale. Nilivyolala yaani sindano moja tu nikapoteza nafahamu kabisa. Nikaja kuamka asubuhi. Ila nimeamka asubuhi nikawa naema kama mtu alibanwa na pumu, yani kuna filimbi na naisikia ile unajua. Na ile hali ya jana ya mimi kukohoa damu nikawa na wasiwasi. Nikamwambia daktari, inabidi mimi nipige x-ray niangalie vipi kwenye kifua, hamna kitu ambacho kwa wasiwasi wangu mimi nikajua kuna kitu ambacho kimefeli. Apiga x-ray akaniambia uko fresh kabisa ila ananiambia kwamba jamaa aliyekubana angeongeza sekunde kadhaa tu kwamba alikuwa hapo ilikuwa inatulia tu bwana, kile kilichokuwa kinafuata haja kubwa nayo itoke, uwe tayari, nafsi imeacha mwili. Ah, nikasema kweli nimepona, sijakufa. Nikarudi kurudi tena Kimbembe, ikawa na bosi tena, maisha yenyewe magumu. Kama mtu anaendesha dewaka, niambie ndugu yangu, mazingira ya pikipiki, mtu anakwambia lipa milioni mbili na laki zake ngapi, kaa ngumu. Sasa pikipiki alichukua jamaa, mimi nikawa namsaidia kwa sababu jamaa ikabidi ailipe yeye aingie kwenye gharama za kulipa, kwa sababu yeye si bosi akamwambia, huyu mimi simfahamu, mimi nakujua wewe, nilikupa pikipiki. Kwa hiyo hangaika nayo mwenyewe kuilipa. Jamaa alikuwa na pikipiki yake nyingine, kwa kadi ya pikipiki yake ile nyingine kabidi apeleke kwa bosi. Pikipiki yake ile sasa ndio ikaa ikaanza kuzunguruka. Sasa kufanya kazi analipa deni, afanya kazi analipa deni, kana msaidia tena. Na kwa nikumsaidia kwenyewe ilipita kama ilipita kama miezi miwili ndo nikarudi tena kuanza kumsaidia, sababu ile hali ni sahau ya kukaa bwani imtoke kwanza kwenye akili zangu, kwa sababu nikawa nikiangalia bodaboda wenzangu na waangalia, nasema hivi, yani kilichonikuta mimi yani hawa wasingeendesha pikipiki kabisa, yani nikawa sitaki hata kusikia. Lakini nikaenda nitafanyaje tena, nikaingia kulipa deni, kawa namsaidia jamaa, lakini mchana mm. namsaidia namsaidia namsaidia, kweli Mungu kasaidia, mambo yakaisha. Sasa mimi yale maisha nimekaa pale, nikaona da, mbona kama nateseka, afu naishi kama sina ndugu, hebu ngoja nibadilishe upepo. Nikaongea na kakaangu, kanitumia hela, nikatoka nikaenda Mbeya. Kufika Mbeya mkoa wa Songwe, sehemu moja inapaita Mpanda huko. Kama unataka kwenda Ileje kwa mtu anayefahamu mazingira ya kule. Nikafika pale mimi nikaishi miezi tisa katika mazingira ya ufundi wa pikipiki. Kana tengeneza vizuri naishi. Nikapigiwa simu ilikuwa mwezi wa tisa tarehe tisa mwaka jana nikapigiwa simu. Uko wapi? Nikasema niko niko huko Mbeya. Bwana kuna mtu anatafuta dereva wa trekta. Umeona? Nikamwambia mimi nipo bwana kwa sababu kazi ya tekta mimi naitaka sana sababu sina hela ile. Nikamwambia bwana mimi nipo kazi naitaka. Bwana ongea naye na kuunganisha ongea naye. Sawa sawa. Mzee kapewa namba zangu, mimi nikapewa namba za mzee. Umeona? Mimi nikasema siwezi kumpigia anyway. Nataka anipigie yeye. Kweli mzee alikuwa na shida sana na dereva, akanipigia muda ule ule aliopewa namba. Kijana vipi safi? Uko wapi? Mimi sikumwambia kama niko kule mbali mkoa wa Songwe. Mimi nikamwambia niko Iringa. Kwa maana yake kwamba akiniita Morogoro iwe karibu kufika. Akaniambia basi sikia, fosi nauli nataka uje tarehe 15 uwe hapa, ushafika hapa. Mimi nikasema sawa. Sababu aliyofia kunitumia akajua mimi naweza kama muuni akanitumia la mkala na ni kweli kwa mazingira kule nilikuwa naishi kule ah, unapata hela ndogo. Sababu akinitumia hela mimi naweza nikaila kweli. Nikajifosi mwenyewe, kwa sababu ndugu zangu akanitumia nauli. Tumia nauli nikaondoka pale mimi tarehe 13. Nikaondoka pale rasmi ile yenyewe ilikuwa ni ndogo. Unajua mwanaume unapitia changamoto nyingi mzee. Yaani hela kwa ni ndogo kiasi kwamba mimi ningesema nipande basi, hela ilikuwa ifiki na kwenye kwanza siwezi kupanda basi. Hela yaani ni kwenda basi inaishia Iringa. Na niko toka mimi ni mbali, yani ni mbali kweli. Yaani mkoa ndani Malawi ni karibu na Malawi pikipiki shilingi 2000 kwenda Malawi. Hmm. Umeona? Mm. Kwao ni ndani sana. Kwa hiyo kitendo cha kutoka kule nikafika nikalala Mbeya. Sehemu moja inapaita Yumwa. Mm. Nikafika nikalala pale kwa rafiki yangu. Kwa kucha asubuhi nikaanza kufaiti mazingira ya lori kwamba nipande lori. Fika pale kufosi fosi mazingira ya lori, nikakosa pale yumo kuna tazara pale, kwa hivyo kuna malori yanapaki nikakosa. Ikabidi nipande tena daladala, nazidi kupunguza hela. Afu asubuhi hiyo sijakula. Na mimi nikasema ngoja nivimbe nisile, kikubwa nifike. Nikapanda daladala hadi Mbeya Uyole, nikashuka Uyole. Nikamwita jamaa mmoja mpiga debe, nikamwambia naomba nisimamishie lori. Mm. na shilingi ngapi afu unaenda wapi? Nikamwambia mimi naenda Morogoro. Akaniuliza shilingi ngapi? Mimi mfukoni nilikuwa na elfu thelathini. Mm. Plane yani hiyo imebaki kwa ajili ya nauli tu. Na nikasema hii sasa mimi nikishuka Morogoro mjini Msamvu ninakoenda mimi sio pale. Na kuna sehemu natakiwa nifike. Mm. Sasa nikisema na elfu thelathini yote sitakula kwenye gari sitafanya chochote. Ngama mimi na elfu ishirini. Mm. Akaniambia da elfu ishirini ngoja tujaribu. Asubuhi hiyo saa nne saa tano saa sita akaniambia kuna lori liko Tunduma linakuja. Kwa hiyo likishafika jamani shampanga sikilizia saa saba saa nane nikamwambia oh yasema nini ngoja mimi nianze mdogo mdogo mm. yani mawazo yangu mimi yakana nituma tu ngoja nianze mdogo mdogo nitafika Nika, yaani yaani nianze mdogo mdogo kutembea yani kwamba nipunguze safari at least gari nitakapoenda kupandia nauli kidogo iwe chini mbona akili zangu zilikuwa zinajituma hiyo cha kunifariji pale haraka kama nikabidi ninunue sigara nikasema ngoja nitembee Nilitoka Uyole kwa mtu anayefahamu barabara ya Mbeya, nilitembea kwa mguu hadi kijiji kimoja kinaitwa Nakonde. Yaani kuna kilomita za kutosha. Nafika pale Nakonde saa 12 jioni. Mm. Yaani tayari sasa na misitu niliyopita njiani nikawa nahofia tena kutembea kwa mguu. Nikasema sasa hapa nikitembea huenda hata wanyama wakali wanaweza wakanishambulia. Ila yangu mfukoni ni elfu thelathini. Nikasema ngoja nilipie gesti nilale. Kabla ya kwenda kulipia gesti kuna lori tenki lilikuwa limepaki pale liko Selensa, dereva kaingia chooni kwenda kukojoa. Mm. ni ostazi ostazi hivi, ila kidogo mchangamfu. Alivyotoka tu nikamwambia bwana, brother vipi, safi, unaelekea wapi? Akasema unataka nini? Kama brother mimi nina shida, nataka nifike Morogoro una shilingi ngapi? ngamia brother na elfu ishirini na tano. Akaniambia lete hiyo hela. Ah, mimi nikasema ishara hapa kule nimefika. Nikampa elfu thelathini nikamrudishia elfu tano. Nikakaa kwenye lori. Ilikuwa saa ilikuwa saa 12 jioni. Nimepanda lile lori limetembea limetembea hadi sehemu moja Iringa unakaribia Ipogoro. Akaingia kwenye sheli akaniambia inabidi mm. tulale hapa. Kapaki pale gari. Tukalala kwenye gari mpaka asubuhi. Asubuhi tukaamsha gari eh mpaka Morogoro. Tumefika Morogoro, nikashuka, nikawasiliana na ndugu zangu akanitumia nauli pale, nikafika sasa hapo. Natakiwa nifike Tuliani. Fika Tuliani, hiyo ilikuwa siku nilikuwa nimechoka sana sikuonana na yule mzee. Kesho yake asubuhi mjomba mjomba wangu ile aliyeniunganisha naye nikaenda naye kwa yule mzee. Mzee alivyoniona na ananifahamu kumbe, kanipokea vizuri, akanionyesha tekta yake nikaiona unaweza kufanyia kazi nikamwambia naweza kwa sababu mimi naweza tekta aina yoyote ile mimi naiendesha nikamwambia naifanyia kazi vizuri sawa sawa nikaanza kazi kwa kelasi yule mzee nikafanya kazi fanya kazi fanya kazi sema sasa nilikuwa nakosa uhuru kwenye ile tekta uhuru wa vipi kazi ya kulima na tekta ni kazi ya msimu ina saba miezi saba yenyewe miezi miwili ya mwanzo kazi chache Yaani maana yake kunakoelekea mbele kuanzia mwezi wa kwanza kazi ndo zinakuwa nyingi pale ndo pakupambana sana ufanye kazi ili msimu unapoisha at least uwe na hela ambayo inaeleweka ya kukusovu changamoto ndogo ndogo kwa muda mrefu. Mm. Asali mzee director yake alikuwa hataki ikeshe, anataka ifanye kazi asubuhi saa 12 jioni aone imerudi. Asa asubuhi saa 12 jioni na lima ika 10, 12, 13. Hataki nikeshe na nikikesha mimi nalima ika 25 mpaka 30. Alipokuwa anakataza kukesha mimi ndio roho ikawa kwa nini? bora niache hapa nikatafute chombo yenye uhuru kwamba nafanya kazi masaa 24 yani nishindwe mimi. Mm. Akili zangu zilikuwa zinanituma. Na kweli mimi mzee kama mzee kazi yako TikTok imenishinda tafuta dereva mwingine. Mzee alilalamika sana, alilalamika sana sana, alikuja kwa mjomba wangu aliongea sana lakini mimi nili, nilikataa. Sasa niliacha kazi kabla ya kupata kazi, afu nikashindwa kuelewa kwamba kupata kazi ni kazi. Umeona? Mm. <laughs> niliacha ile trekta pale Nikaanza kuhangaika sasa kutafuta kazi. Siku na kipengele kilipokuwa kinakuja sasa. Nimehangaika, nimehangaika, nimehangaika siku kwanza ikaisha. Nimekosa. Nikarudi ni kwangu ambako ndo kulia nikakaa na rafiki zangu pale. Bwana vipi jamani? Kama mimi natafuta kazi. Tafuta kazi trekta eh. Mbona kwa mzee pale kuna dereva kaacha? Trekta ipo pale sisi tunaiona. Ah, kuna trekta eh. Nikasema ngoja niende kwa sababu mimi nina experience ya kuongea na watu wazima hawa wanaela hela kuongea nao na uwezo mabosi kuongea nao. Mimi nikamfuata mzee moja kwa moja. Bwana mzee, mimi naomba kazi ya tekta. Nikamuelezea ukweli wote. Nadhani mzee unanifahamu, mwanao ananifahamu. Kweli mwanae kaja akathibitisha. Mm. Mzee akaniambia tekta ipo, ila njoo kesho asubuhi. Kesho asubuhi nikafika mapema tu pale. Akaniambia nenda kaifanyie service. Nikaenda nao gereji, fanya service ndogo ndogo nikairudisha tena pale. Akaniambia kesho asubuhi wahi. Mimi nilivyoondoka nilala kidogo mbali. Asubuhi nilipofika hapa nikaa nimechelewa. Kwa nikamkuta dereva wa gari akalichukua trekta kaenda kufanya kazi. Nikaa nimechelewa pale. Na kijiweni wenzangu akaniambia mbona trekta imepita hapa? Imepita na dereva wa gari. Ah, milo iliniuma sana. Wanaki nilikuwa sina hata hela, yani sina hata mia yani. Kweli nikasimia trekta inarudi mimi naiona ila inarudi jembe moja la katikati alipo yani limedondoka kalifunga juu. Mm. Kairudisha trekta. Kurudisha trekta mzee akanitumia message kwamba kesho asubuhi wewe ufanye service uende shamba. Nikasema sawa. Nikawahi pale asubuhi mapema tukaongea ongea hapa tukamaliza. Akaniambia nenda gereji. Nikaenda gereji nikanunua bearing sababu ni issue ambazo za ufundi ufundi wa matrekta kidogo. E, mimi ni mtaalamu yani. Eh, vitu gani vitu vinanisumbua ni vitu vikubwa. Nikabadilisha bearing, nikafunga nikarekebisha na majembe mengine yote nikakaza kaza kila kona kila kitu. Trekta ikawa tayari imetulia ikawa tayari ishafika saa sita kama na nusu mchana. Mzee akanipigia simu, una uwezo kwenda shamba saizi kufanya kazi? Mimi nikamwambia nina uwezo huo. Nilikubali kwa sababu mimi sina hata mia na nishangaika na service hapa nimemaliza. Sina hela, mimi nitaishije hapa saizi? Sasa kutoka saizi nitaishije hadi usiku? Yaani na kutama mazingira ya kula na mazingira yangu madogo madogo. Nikasema ni mara 10 nikakomae saizi kufanya kazi at least hadi saa mbili usiku nirudi. Najua nitakuwa sijakosa shilingi 10,015. Kweli nikatoka nikaenda shamba. Ili trekta nilikuwa sijai kulimia mimi hata siku moja. Nimefika shamba nimeenda mistari kama minne kwenda mistari kama minne shafti ya jembe ile ikawa imekatika kukatika shafti ya jembe nikampigia simu bwana mzee shafti ya jembe imekatika akaimekatika eh hebu ifungue njoo nayo nikaifungua nikaenda nayo mpaka kwake nipelekwa na bodaboda